Vamos voar e é uma nave espacial Voando pela galáxia legal A cada passo é um extrato Estamos no espaço É o Alec chegando na track Pra chegar onde estou eu tive muita ajuda E eu sou grato por isso Os meus amigos são todos só acreditar em si Vamos voar em é uma nave espacial Voando pela galáxia legal A cada passo é um extrato Estamos no espaço Vamos voar em é uma nave espacial Voando pela galáxia legal A cada passo é um extrato Estamos no espaço Lembro do passado, eu era apaixonado, apaixonado solitário. Quando eu te via, nem olhava pro lado, lá troca de olhares. Tive coragem de chegar, de chegar em você. Por que, por que isso foi a Isso foi acontecer. Vamos voar em é uma nave espacial, voando pela galáxia legal. A cada passo é um extrato, estamos cada passo é um extrator. Estamos no espaço.